hello guys good morning to all of you आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं liquidation of the company company का समापन नॉर्मली हम ये कंसिडर करते हैं कि जो कंपनी लगातार लॉस में जा रही है उसका समापन किया जाता है लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है कई दफ़ा ऐसी कंपनियों का भी समापन कर दिया जाता है जो वास्तव में सॉल्वेंट होती है जिसकी हर तरीके से लाइबिलिटीज पे करने की क्षमताएं होती हैं अपनी जितनी भी बाह्य देनदारियां हैं उनको पे करने की उनकी क्षमता होती है प्रॉफिट भी कमा रही होती हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि कंपनी का लिक्विडेशन ज़रूरी हो जाता है समापन ज़रूरी हो जाता है तो उस कंडीशन में उस कंपनी का लिक्विडेशन कर दिया जाता है लेसन को थ्रोली स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें किसी ने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर टाइप करें ताकि पता चले कि कहाँ कुछ खामियां रही हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाती है आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे अब सबसे पहले मीनिंग आता है लिक्विडेशन का कि लिक्विडेशन होता क्या है समापन होता क्या है जैसे कि एक आदमी को हम लेते हैं ह्यूमन बींग को लेते हैं पर्सन को लेते हैं जिस तरीके से उसका जन्म होता है एक निश्चित समय अवधि समाप्त होने के बाद उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है एक निश्चित समय की अवधि के बाद उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है पचास साल सौ साल अस्सी साल सत्तर साल कुछ भी हो सकता है उस समय अवधि के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है सेम उसी तरीके से कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है एक वैधानिक प्रश्न है आर्टिफिशियल प्रश्न का मतलब यहाँ पे यह है कि काल्पनिक है और लॉ के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है कानून के द्वारा इसका जन्म होता है तो ये तय है कि जिसने जन्म दिया है वही इसकी मृत्यु को सुनिश्चित करेगा जैसे एक ह्यूमन बींग की बात करते हैं आदमी को जन्म देने वाला परमात्मा है परमात्मा ही उसकी मृत्यु को सुनिश्चित करता है सेम उसी तरीके से कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है लॉ के द्वारा होता है तो कानून के द्वारा ही इसको वाउंड अप किया जाता है कानून के द्वारा ही इसको एक तरीके से समापन इसका किया जाएगा लिक्विडेशन किया जाएगा और इस तरीके से लीगल तरीके से जिस भी कंपनी का वाउंड अप किया जाता है समापन किया जाता है उसको हम नाम देते हैं लिक्विडेशन एक लीगल तरीके से किसी कंपनी का अगर समापन किया जाए तो उसको हम किसका नाम देंगे लिक्विडेशन का नाम देंगे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंपनी चाहे सोलवेंट हो या इंसॉल्वेंट हो दोनों तरह की कंपनियों का समापन किया जा सकता है इंसॉल्वेंट कंपनी का समापन जो होगा वो नॉर्मली क्रेडिटर के द्वारा करवाया जाता है कि उनकी देनदारियां पे नहीं हो रही हैं तो उस वजह से क्रेडिटर उसके संबंध में एक अप्लीकेशन एक याचिका दायर करते हैं और लिक्विडेशन कर दिया जाता है जो कंपनी सोलवेंट होती हैं उन कंपनियों का भी समापन किया जा सकता है अब समापन करने के दो मेथड हमारे पास मेजर रूप से सामने आते हैं फर्स्ट फर्स्ट हमारा रहेगा बाय द ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल का मतलब होता है न्यायालय ट्रिब्यूनल का मतलब है न्यायालय के द्वारा समापन और दूसरा हमारा है voluntary wound up wound up और इसको हम कह सकते हैं कि कंपनी अपनी मर्जी से कंपनी अपनी मर्जी से वॉल्टरी अपनी आपका समापन कर रही है तो दो तरीके हमारे रहेंगे अब ट्रिब्यूनल के द्वारा जो समापन किया जाता है ट्रिब्यूनल के द्वारा जो समापन किया जाएगा उसके लिए कुछ कंडीशन हैं कानून को कोर्ट को कहीं भी अगर ये लगता है कि कंपनी का समापन उचित है तो उस कंडीशन में वो कंपनी के समापन के आदेश दे सकता है कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेज हैं कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर कोर्ट कंपनी के समापन के आदेश दे सकता है पहली कंडीशन क्या है when the company is unable to pay its debts जब कंपनी अपनी ऋणों की पेमेंट करने में सक्षम नहीं होती जब कंपनी ऋणों की पेमेंट करने में सक्षम नहीं होती है तो उस कंडीशन में कोर्ट उस कंपनी के समापन के आदेश दे सकता है दूसरा when the company has by special resolution resolved to be wound up by the tribunal जब कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में एनुअल स्पेशल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है और कोर्ट उसको उचित मानता है तो उस कंडीशन में कंपनी का समापन किया जा सकता है if the tribunal is to be opinion that the affair of the company has been conducted in a fraudulent manner किसी भी परिस्थिति में कोर्ट को ये लगता है कि इस पार्टिकुलर कंपनी के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है जो जो भी ट्रांजैक्शन की जा रही हैं वो इलीगल हैं फ्रॉड हैं तो उस कंडीशन में कोर्ट उस पार्टिकुलर कंपनी के समापन के आदेश दे सकता किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर में कंपनी जैसे कि आप जानते हो कि प्रत्येक कंपनी को खासकर जो हमारी पब्लिक कंपनियां हैं उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करना ज़रूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में profit and loss account balance sheet cash flow statement fund flow statement और सेम इसी तरीके से income statement trading and profit and loss account ये सारी चीज़ें एक एनुअल जनरल मीटिंग में प्रस्तुत करना ज़रूरी है और कोई भी कंपनी उनमें उनको प्रेजेंट करने में उनको डिस्क्लोज करने में दोषी पाई जाती है तो उस कंडीशन में न्यायालय कंपनी के समापन के आदेश दे सकता है कहने का मतलब कोई भी कंपनी अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रस्तुत नहीं करती और कोर्ट को ये विश्वास हो जाता है कि कंपनी ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गबन किया है कोई तथ्य छुपाया है तो उस कंडीशन में कोर्ट कंपनी के समापन के आदेश दे सकता है उसके बाद आता है when the tribunal is of the opinion that the just it is just and equitable that the company should be wound न्यायालय को किसी भी तरीके से उचित लगता है उसका यह दृष्टिकोण है न्यायालय का कोर्ट का कि कंपनी का समापन जो है वो उचित है तो उस कंडीशन में कंपनी को वाउंड अप किया जा सकता है ये पांच कंडीशन हमारी रहेंगी वाउंड अप बाई ट्रिब्यूनल दूसरा हमारा आता है wound up voluntary company voluntary भी वाउंड अप कर सकती है इसमें हमारे दो कंडीशन रहती हैं मेंबर वॉलेंटरी वाउंड अप और क्रेडिटर वॉलेंटरी वाउंड अप अगर मेंबर के द्वारा वॉलेंटरी वाउंड अप किया जाता है किसी पार्टिकुलर कंपनी का तो उस सिचुएशन में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक नोटिफिकेशन देना होता है कंपनी के रजिस्ट्रार के पास एक नोटिफिकेशन जमा कराना होता है कि company within five week पाँच सप्ताह के अंदर पाँच सप्ताह के अंदर अपनी जितनी भी देनदारियां हैं उनकी पेमेंट कर देगी अपनी जितनी भी देनदारियां हैं उनकी पेमेंट कर देगी फुल उनको सेटिस्फाई करेगी कहने का मतलब तो कंपनी क्या है सॉल्वेंट अगर सभी देनदारियों की पेमेंट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कंपनी सॉल्वेंट है और कंपनी सॉल्वेंट है तो उसी कंडीशन में मेंबर के द्वारा वाउंड अप किया जा सकता है कंपनी अगर सॉल्वेंट है तो उसी कंडीशन में मेंबर के द्वारा वाउंड अप किया जा सकता है अदरवाइज मेंबर के द्वारा वाउंड अप नहीं किया जाएगा आपको ये माइंड में रखना है कि कंपनी अगर सॉल्वेंट है तो ही मेंबर के द्वारा वाउंड अप किया जा सकता है कंपनी के रजिस्ट्रार के पास एक ऐसी याचिका दायर की जाती है एक ऐसी फाइल प्रस्तुत की जाती है जिसमें कंपनी अपने सॉल्वेंट होने का दावा प्रस्तुत करती है कि कंपनी सॉल्वेंट है और अपनी देनदारियां जो होगी वो पाँच सप्ताह के अंदर पूरी कर देगी सभी देनदारियों को पाँच सप्ताह के अंदर चुका देगी एनुअल जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है मेंबर के द्वारा और कंपनी का समापन कर दिया जाता है उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर अब यहाँ पे एक ट्रम आती है नई लिक्विडेटर कि लिक्विडेटर कौन होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी की संपत्तियों को बेचता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको कंपनी की संपत्तियों को बेचने के लिए नियुक्त किया जाता है और जो जो संपत्तियां रिलीज हुई हैं जो जो अमाउंट रिलीज हो रही है उन संपत्तियों के बेचने से उनसे आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दी जाती है एक ऐसा व्यक्ति जो संपत्तियों को बेच के जितनी अमाउंट रिलीज होती है उस अमाउंट से उस अमाउंट से वो बाह्य देनदारियों की पेमेंट कर देते हैं तो वो ये आउटसाइड बाह्य देनदारियों की पेमेंट कर दी जाती है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को क्या माना जाता है लिक्विडेटर माना जाता है अब appointment of liquidator and fixing the remuneration अगर मेंबर के द्वारा वॉलेंटरी वाउंड अप किया जाता है तो उस कंडीशन में मेंबर अपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं जिस टाइम पे एक स्पेशल जनरल मीटिंग जिस टाइम पे बुलाते हैं उसी टाइम पे एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है और उसी स्पेशल रिजोल्यूशन में अपनी सहमति से किसी भी एक पार्टिकुलर व्यक्ति को लिक्विडेटर के तौर पे नियुक्त कर दिया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में जो जो व्यक्ति भाग लेते हैं जनरल मीटिंग में स्पेशल जनरल मीटिंग में जो जो व्यक्ति भाग लेते हैं उन्हीं व्यक्तियों में से मेंबर के द्वारा किसी एक या एक से ज़्यादा व्यक्तियों को लिक्विडेटर के तौर पे अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है और उसी एनुअल जनरल मीटिंग में या उसी जनरल मीटिंग में उसी स्पेशल रिजोल्यूशन मीटिंग में उनका रेमुनरेशन भी तय कर दिया जाता है कि उनको जितनी संपत्तियां बेची गई हैं उसके ऊपर कमीशन दिया जाएगा या फिर जो बाह्य देनदारियां पे की गई हैं उनके ऊपर कमीशन दिया जाएगा कमीशन दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा ये सारी चीज़ें जो होंगी वो एनुअल जनरल मीटिंग में या जो भी हमारी मीटिंग होती है उसी टाइम पे जिस टाइम पे लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट की जाती है उसी समय तय कर दी जाती है जैसे ये तय हो जाती हैं तीन सप्ताह वो एक वीक के अंदर एक वीक के अंदर हमें इनको रजिस्ट्रार के पास ऐसी स्टेटमेंटें जो होगी वो प्रस्तुत करनी होगी रजिस्ट्रार के पास अपनी स्टेटमेंट जो होगी वो प्रस्तुत करनी होगी उसके बाद आता है कंडी सॉरी क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाउंड जहां कंपनी अपने आप को सोलवेंट होने का दावा अपने आप को सोलवेंट होने का दावा रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत नहीं करती है रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं करती है तो उस कंडीशन में ये माना जाता है कि कंपनी का जो वाउंड अप है कंपनी का जो समापन है वो क्रेडिटर के द्वारा किया गया है कंपनी अगर अपने आप को सोलवेंट होने का दावा प्रस्तुत नहीं करती है अपने आप को ये नहीं दिखाती है कि वो सोलवेंट है सभी दायित्व को पूरा करने के लिए सक्षम है तो उस कंडीशन में ये मान लिया जाता है कि कंपनी इंसोलवेंट है दिवालिया है और क्रेडिटर के द्वारा ऐसी कंपनी का समापन किया जाता है जो लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाती है वो भी ऐसी स्थिति में क्रेडिटर के द्वारा की जाएगी अब ये ध्यान रहे कि कई बार मेंबर की और क्रेडिटर की दोनों की द्वारा अपॉइंटमेंट पहले सॉरी लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट की जाती है मेंबर और क्रेडिटर के द्वारा दोनों के द्वारा लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट की जाती है अगर दोनों एक ही लिक्विडेटर के ऊपर सहमत हो जाते हैं तो उसी व्यक्ति को लिक्विडेटर बना दिया जाता है और अगर दोनों अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर सहमत होते हैं कलेक्टर अलग व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहते हैं मेंबर अलग व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में कलेक्टर के द्वारा जो लिक्विडेटर प्रेफर किया गया है उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी उसी व्यक्ति को लिक्विडेटर के तौर पे नियुक्त किया जाएगा उसके बाद आता है लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल स्टेटमेंट लिक्विडेटर ने किस संपत्ति को किस मूल्य के ऊपर बेचा उस संपत्ति से कितनी अमाउंट रिलीज हुई कब रिलीज हुई और उस अमाउंट का उसने कैसे यूटिलाइजेशन किया लिक्विडेटर के द्वारा कौन सी संपत्ति किस मूल्य के ऊपर बेची गई कब बेची गई और जो अमाउंट रिसीव हुई उसका उसने यूज कैसे किया किन व्यक्तियों को पेमेंट की इन सब का जो एक ब्यौरा होता है वो लिक्विडेटर फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है उन चीज़ों का ब्यौरा जिसमें लिक्विडेटर ये दिखाता है कि उसके द्वारा कौन कौन सी संपत्तियां किस किस मूल्य के ऊपर बेची गई कब कब बेची गई और उन संपत्तियों से जो अमाउंट रिलीज हुई उनसे उसने किस किस को पेमेंट की इन सब का विवरण जिस स्टेटमेंट में वो दिखाता है उसको लिक्विडेटर फाइनेंशियल फाइनल स्टेटमेंट के नाम से जानेंगे अब ये जो स्टेटमेंट होती है ये हालांकि एक अकाउंट फॉर्मेट में तैयार की जाती है एक टी फॉर्मेट में तैयार की जाती है लेकिन क्योंकि इसके ऊपर ये जो है वो एक स्टेटमेंट है ये एक अकाउंट नहीं है ये एक स्टेटमेंट है इसलिए इसके ऊपर ड्यूल एंट्री सिस्टम के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे आपको ये ध्यान में रखना है कि लिक्विडेटर फाइनल फाइनल स्टेटमेंट एक अकाउंट फॉर्मेट में तैयार की जाती है टी फॉर्मेट में तैयार की जाती है लेकिन क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ब्यौरा दिखाया जाता है एक कैश का रूप है कैश अकाउंट का प्रारूप है कैश अकाउंट का प्रारूप है कि कहाँ से कैश आया और कहाँ हमने उसका यूटिलाइजेशन किया लेकिन फाइनली रूप से ये अकाउंट नहीं है तो इसके ऊपर ड्यूल एंट्री सिस्टम के जो नियम होंगे वो लागू नहीं होंगे उसके बाद आता है लिक्विडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का परफॉर्मा जो भी आप लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट तैयार करोगे उसमें आपको ये माइंड में रखना है कि एक पेमेंट का क्रम जो होता है वो निश्चित होता है पेमेंट का क्रम जो होगा वो निश्चित होगा कि पहले आप किस चीज़ की पेमेंट करोगे उसके बाद किस चीज़ की पेमेंट करोगे उसके बाद किस चीज़ की पेमेंट करोगे उसी क्रम में आपको पेमेंट करनी है उसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं होना चाहिए जो भी क्रम आपको बताया जाता है उस क्रम के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी है आपको दूसरा क्रम क्रम एक तरीके से अडोप्ट नहीं करना संपत्तियां जैसे जैसे रिलाइज होती हैं हम उनकी अमाउंट दिखाते जाएंगे उनको हम किसी भी वे से दिखाते हैं जैसे जैसे जो भी संपत्ति रिलीज होती है उसको उसी के अकॉर्डिंग उसी के क्रम के अकॉर्डिंग दिखा, दिखा देंगे लेकिन पेमेंट का एक निश्चित क्रम होता है उसी क्रम के अकॉर्डिंग पेमेंट दिखाई जाएगी सबसे पहले हम दिखाते हैं राइट हैंड साइड में लीगल चार्जेस वैधानिक व्यय जितने भी होते हैं सबसे पहले उनकी पेमेंट की जाएगी कानून के व्यय जितने भी होते हैं लीगल चार्जेस जितने भी होते हैं उनकी सबसे पहले पेमेंट की जाएगी उसके बाद लिक्विडेटर खुद अपना कमीशन उसमें से काटेगा जितनी भी अमाउंट रिलीज होगी उसमें से लिक्विडेटर के रेमोडेशन की बारी आती है लिक्विडेटर अपना कमीशन जो होगा वो काटेगा अब कमीशन किस किस अमाउंट के ऊपर कट सकता है सबसे पहले जो संपत्तियां रिलीज हो रही हैं उस उसके ऊपर percentage of amount release from assets जितनी अमाउंट संपत्तियों से रिलीज हो रही है जितनी अमाउंट संपत्तियों से रिलीज हो रही है उतनी अमाउंट के ऊपर एक निश्चित परसेंटेज के दर से कमीशन काटेगा नेक्स्ट हमारा जितनी पेमेंट उसके द्वारा की जा रही है क्रेडिटर को जितनी पेमेंट उसको क्रेडिटर के द्वारा की क्रेडिटर को की जा रही है उसके ऊपर एक निश्चित परसेंटेज के रूप में कमीशन है वो काटेगा आउटसाइड लाइब्रेटीज के रूप में या क्रेडिटर के रूप में जितनी पेमेंट उसने की है उसके ऊपर एक निश्चित परसेंटेज कमीशन उसका रहेगा इसके अलावा शेयर होल्डर को जितनी अमाउंट उसने पे की है उसके ऊपर भी उसका कमीशन हो सकता है शेयर होल्डर को उसने क्या क्या पे किया कितनी कितनी अमाउंट पे की उस अमाउंट के ऊपर निश्चित परसेंटेज के रूप में वो कमीशन काट सकता है अब बची हुई जो अमाउंट होगी वो सबसे पहले किसको पे की जाएगी हमारे एक्सपेंसेस के तौर पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वाउंड अप एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उनकी पेमेंट की जाएगी जैसे ही लीगल चार्जेस की पेमेंट हो जाती है लिक्विडेटर के रेमोडेशन की पेमेंट हो जाती है उसके बाद लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस की पेमेंट की जाएगी लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट लिक्विडेटर के पास रहती है तो डिवेंचर होल्डर जितने भी हैं और जितने भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं उनकी पेमेंट होगी डिवेंचर होल्डर या other creditors having floating charges on the assets जिनका संपत्तियों के ऊपर प्रभार है जिन्होंने सिक्योरिटी के रूप में कोई संपत्ति ले रखी है कोई एसेट्स ले रखी है उन व्यक्तियों को सबसे पहले पेमेंटें की जाएगी उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारे हो सकते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कौन कौन से क्रेडिटर आते हैं नॉर्मली आउटसाइडर एक्सपेंसेस जितने भी रहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितने भी रहते हैं जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गई आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया तो आउटस्टैंडिंग जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं उनको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के रूप में हम कंसिडर करेंगे तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की पेमेंट उसके बाद की जाएगी उसके बाद अलग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कोई रहता है उनकी पेमेंट होगी उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट होगी और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट होगी फिर भी अगर कोई अमाउंट बच जाती है तो सारे के सारी अमाउंट अगर पार्शियल हमारे पार्शियली प्रेफरेंस शेयर हैं तो उस कंडीशन में भागी प्रेफरेंस शेयर हैं तो बची हुई अमाउंट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी हिस्सा दिया जाता है अदरवाइज सारे के सारे अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है ठीक है तो ये सारा हमारा पेमेंट का क्रम रहेगा इसमें फिर भी अमाउंट बच जाती है तो वो सरप्लस के रूप में हमारे पास यहाँ आएगी surplus amount receive from a secured creditors अगर किसी भी तरह की कोई भी अमाउंट हमारी रह जाती है बच जाती है तो वो हमारी सरप्लस या डिफिशियट के रूप में शो की जाएगी उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट पेमेंट का क्रम हमारा क्या रहेगा जैसा कि अभी आपको बताया कि सबसे पहले लीगल चार्जेस की हमें पेमेंट करनी है कंपनी के लीगल चार्जेस जितने भी होते हैं फाइलिंग एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं या मुकदमे कोई अगर चल रहे हैं तो उन मुकदमों को सुलझाने के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे लीगल चार्जेस के रूप में कंसिडर किए जाएंगे और उनको सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे उसके बाद लिक्विडेटर का रेमोडेशन लिक्विडेटर को को जितना भी रेमोडेशन मिलना चाहिए दो परसेंट फिक्स किया है तीन परसेंट फिक्स किया है जो भी फिक्स की जाती है अमाउंट या परसेंटेज उस अमाउंट का लिक्विडेटर को रेमोडेशन हमें पे करना होता है अब यह रेमोनरेशन किस रूप में दिया जा सकता है commission on amount of release from एसेस संपत्तियों से जितनी अमाउंट रिलीज हो रही है उनके ऊपर उसको कमीशन दिया जा सकता है जैसे पचास हज़ार रुपये की संपत्ति रिलीज हुई दो परसेंट कमीशन देना है तो पचास का दो परसेंट हमें कैलकुलेट करेंगे हज़ार रुपये उसको कमीशन में पे कर दिया जाएगा उसके बाद आता है commission on amount paid to unsecured creditor unsecured creditor को उसने कितनी अमाउंट पे की या उसके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए अवेलेबल अमाउंट कितनी है अवेलेबल अमाउंट कितनी है उस अमाउंट के निश्चित परसेंटेज के रूप में हम कमीशन उसको देंगे यहाँ ये जो दूसरी सिचुएशन है ये थोड़ी सी क्रिटिकल है commission on account amount paid to unsecured creditor अगर पूरी अमाउंट उनको पे की जा रही है पूरी अमाउंट पे की जा रही है जैसे पचास हज़ार रुपये के क्रेडिटर थे पचास के पचास हज़ार रुपये हमारे पास हैं पेमेंट करने के लिए हम सक्षम हैं कंपनी सॉल्वेंट है तो उस कंडीशन में पचास हज़ार रुपये के ऊपर सीधा कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा जैसे दो परसेंट कमीशन देना है तो पचास हज़ार के ऊपर सीधा दो परसेंट कैलकुलेट करेंगे पचास हज़ार का दो परसेंट हज़ार रुपये कमीशन हमारा आ जाएगा और बची हुई अमाउंट जो होगी वो क्रेडिटर को पे कर दी जाएगी लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे क्रेडिटर को अमाउंट पूरी पे नहीं होती है जैसे पचास हज़ार रुपये के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं अमाउंट अवेलेबल जो हमारे पास है वो सिर्फ चालीस हज़ार रुपये है संपत्तियों से जो हमें अमाउंट रिलीज हुई वो सिर्फ चालीस हज़ार रुपये है तो उस कंडीशन में हमारा जो कमीशन पे किया जाएगा वो चालीस हज़ार के अमाउंट में से ऐसे कमीशन को घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो क्रेडिटर को अमाउंट पे की हुई मानी जाएगी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चालीस हज़ार रुपये के ऊपर हमें दो परसेंट कमीशन देना है चालीस हज़ार रुपये के ऊपर दो परसेंट कमीशन देना है तो चालीस हज़ार में से दो परसेंट कमीशन घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को अमाउंट पे की हुई मानी जाएगी और उसके ऊपर कमीशन काउंट किया जाएगा point to be noted point को समझने की कोशिश करो कि जो भी हमारी अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे की जा रही है उसी के ऊपर हमें कमीशन देना है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को यहाँ पे दूसरी सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है कौन से अमाउंट पे की जा रही है चालीस हज़ार रुपये में से रेमोनरेशन घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगी चालीस हज़ार रुपये में से रेमोनरेशन घटाने के बाद कमीशन घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे पे की जाएगी और उसी के ऊपर हमें कमीशन देना है तो वो कमीशन कैसे कैलकुलेट करोगे आपको जितनी भी अमाउंट बची हुई है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए जितनी भी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे कमीशन की रेट से और डिवाइड करोगे किससे सौ प्लस कमीशन सौ प्लस है कमीशन यहाँ पे इसने एग्जाम्पल के तौर पे बताया देखिए suppose the amount release from assets पैंतीस हज़ार सात सौ रुपये and the amount due unsecured creditor पच्चीस हज़ार रुपये तो यहाँ पे हमारे पास पूरी अमाउंट अवेलेबल है क्योंकि क्रेडिटर को हमें पच्चीस हज़ार रुपये पे करने और अमाउंट अवेलेबल हमारे पास कितनी है पैंतीस हज़ार सात सौ रुपये है तो उस कंडीशन में हम पूरी अमाउंट के ऊपर कमीशन देंगे पच्चीस हज़ार रुपये के ऊपर कमीशन देंगे लेकिन दूसरी सिचुएशन देखिए कि मान लीजिए हमारे पास अनसिक्योर्ड करेक्टर जो हों वो चालीस हज़ार रुपये के हैं अनसिक्योर्ड करेक्टर जो हों वो चालीस हज़ार रुपये के हैं और हमारे पास अमाउंट अवेलेबल कितने की है पच्चीस हज़ार रुपये की है सॉरी अमाउंट अवेलेबल हमारे पास कितने की है ये दे रखा है इसने चालीस हज़ार रुपये एक रेट है इंस्टेड ऑफ पच्चीस हज़ार रुपये पच्चीस हज़ार रुपए के बजाय चालीस हज़ार रुपये एक रेट है और अमाउंट अवेलेबल हमारे पास हमारे पास अमाउंट ही नहीं है और इसमें से हमें क्या करना है रेमोंडेशन भी लेस करना है रेमोंडेशन लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो अल्टीमेटली हमें अनस्क्योर्ड क्रेडिटर को पे करनी है तो रेमोनेशन जो होगा वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा पैंतीस हज़ार सात सौ गुणा में दो परसेंट प्लस डिवाइड बाई सौ प्लस दो परसेंट कमीशन की जो रेट होगी उसके अंदर सौ के अंदर उसको ऐड कर देंगे सॉरी सौ के अंदर उसको कमीशन की रेट को ऐड कर देंगे अगर तीन परसेंट कमीशन होता तो सौ प्लस तीन हो जाता एक सौ तीन आ जाता नीचे और सौ चार परसेंट कमीशन होता तो सौ प्लस चार आ जाता एक सौ चार परसेंट आ जाता नीचे तो इस तरीके से ये रेमोनेशन के अमाउंट सात सौ रुपये इसमें से लेस करेंगे बची हुई जो अमाउंट होगी वो पैंतीस हज़ार रुपये वो हमारे क्रेडिटर को पे की जाएगी ठीक है तो पैंतीस हज़ार रुपये के ऊपर दो आपको रखना दूसरा मेथड थोड़ा टिपिकल रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे आपकी बात सर बीच में रुक रुक क्या रही है बाद में क्यूरी बाद क्यूरी बाद में उसके बाद आता है commission on account amount paid to shareholder अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास कुछ अमाउंट अवेलेबल रह जाती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद कुछ अमाउंट हमारे पास अवेलेबल रह जाती है जैसे कि हमारा फर्स्ट केस था जिसमें हम कंपनी हमारी सोलवेंट होती है यहाँ पे पच्चीस हजार रुपये हमें पे करने थे बची हुई अमाउंट बारह हजार सात सौ हमारे पास बचते हैं तो बारह हजार सात सौ किसको पे किए जाएंगे शेयर होल्डर को पे किए जाएंगे अब शेयर होल्डर को जितनी अमाउंट पे की जा रही है उसके ऊपर भी हमें कमीशन पे करना होता है कमीशन सेम उसी तरीके से आप कैलकुलेट करोगे जितनी अमाउंट अवेलेबल है उतनी amount multiplied by percentage of commission और डिवाइड बाई सौ प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ये तरीका हमारा रहेगा कमीशन को कैलकुलेट करने का उसके बाद आते हैं लीगल या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का भुगतान थर्ड क्रम में हमारे पास किसका भुगतान किया जाएगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का भुगतान करेंगे उसके बाद डिवेंचर होल्डर कौन से डिवेंचर होल्डर या अदर लोन अदर क्रेडिटर या अदर डिवेंचर होल्डर जो संपत्ति के ऊपर प्रभार रखते हैं जिनको हमने कोई ना कोई संपत्ति गिरवी रख रखी है उनको हम पेमेंट करेंगे उन डिवेंचर होल्डर को पेमेंट की जाएगी अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि डिवेंचर्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है अगर कंपनी सोलवेंट है अब सोलवेंट का कैसे पता चलेगा कि कंपनी अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पूरा भुगतान कर रही है कंपनी अगर अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पूरा भुगतान कर रही है और उसके बाद भी उसके पास सरप्लस बच जाता है तो कंपनी क्या रहेगी सोलवेंट रहेगी अगर कंपनी सोलवेंट है तो इंटरेस्ट पूरा भुगतान किया जाएगा डिवेंचर के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट हमारा ड्यू रहता है पूरी अमाउंट की हम पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट की पूरी की पूरी अमाउंट पे की जाएगी जितनी हमारी ड्यू हो चुकी है एक्चुअल पेमेंट तक <clears throat> दूसरी कंडीशन हमारी आती है कंपनी अगर इंसॉल्वेंट है कंपनी अगर इंसॉल्वेंट है तो उस कंडीशन में डिवेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो लिक्विडेशन की तारीख तक पे किया जाएगा लिक्विडेशन की तारीख तक का इंटरेस्ट जो होगा वो पे किया जाएगा उसके बाद का इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा आपको ये माइंड में रख के चलना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के संबंध में चार पांच तरह के क्रेडिटर दर्शाए गए हैं ये हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के रूप में कंसिडर किए जाएंगे कहने का मतलब सबसे पहले all tax cesses and rate due from the company on the central और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लीगल अथॉरिटी के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी टैक्स ड्यू है कोई भी सीज ड्यू है या कोई भी जो कंपनी के ऊपर टैक्स के रूप में लगाया गया है वो अगर 12 महीने की अवधि के अंदर अंदर का ड्यू है तो वो हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के रूप में माना जाएगा उसकी पेमेंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के रूप में की जाएगी किसी भी तरह की कोई भी वेजेज हैं सैलरी हैं जो हमारी आउटस्टैंडिंग हैं बारह महीने के अंदर अंदर की विद इन ट्वेल्व मंथ बारह महीने के अंदर अंदर की किसी भी तरह की सैलरी हैं या किसी भी तरह की वेजेज हैं जो अभी तक ड्यू हैं उनको प्रेफरेंशियल करेक्टर के रूप में माना जाएगा लेकिन ये ध्यान रहे a period not exceeding four month चार महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए चार महीने से ज़्यादा का मतलब ये है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग तो हो सकती है बारह महीने के अंदर की बारह महीने के अंदर की कहने का मतलब पिछले एक साल के अंदर हो सकता है कि एक महीने की सैलरी ड्यू रह गई हो दो महीने की सैलरी ड्यू रह गई हो तो मैक्सिमम चार महीने तक की सैलरी जो होगी जैसे मैक्सिमम चार महीने तक की वेजिज जो होंगी वो हमारे प्रेफरेंशियल कैरेक्टर के रूप में मानी जाएंगी लेकिन इनकी जो अमाउंट है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए बीस हज़ार रुपये होनी चाहिए बीस हज़ार रुपये से ज़्यादा के जो भी सैलरी या वेजिज आउटस्टैंडिंग हैं उनको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में माना जाएगा किसी भी इम्प्लॉय की सैलरी मान लीजिए पैंतीस हज़ार रुपये ड्यू है पैंतीस हज़ार रुपये आउटस्टैंडिंग है तो उस कंडीशन में बीस हज़ार तो प्रेफरेंशियल मानी जाएगी और बची हुई पंद्रह हज़ार रुपये जो है वो हमारी अनप्रेफरेंशियल मानी जाएगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में उसको क्रेडिट कंसिडर किया जाएगा उसके बाद आता है किसी भी तरह के all accrued holiday remuneration holiday का किसी भी तरीके का कोई भी रेमोनरेशन रहता है जिसको अर्न लीव हम बोलते हैं हॉलीडे का रेमोनरेशन बोला जाता है छुट्टियों में अवकाश के दौरान किसी तरह का कोई रेमोनरेशन किसी एम्प्लॉय ने कमाया है तो वो भी हमारा एक तरीके से प्रेफरेंशियल करेक्टर के रूप में कंसिडर किया जाएगा person who advance money for the purpose of making preferential payment कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कंपनी को प्रेफरेंस डिफरेंशियल पेमेंट करने के लिए धन दिया हो कंपनी ने टैक्स पे करने के लिए किसी व्यक्ति से पेमेंट ली है कंपनी ने वेजेज पेमेंट करने के लिए किसी से कोई पेमेंट ली है सैलरी पेमेंट करने के लिए किसी से कोई पेमेंट ली है तो ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसी पेमेंट की है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिट के रूप में माना जाएगा all amount due in respect of a contribution payable during the twelve month next before winding up by the company as the employer of the person under the Employees State Insurance Act 1948 और एनी अदर law कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा किसी भी सॉरी जिसके पक्ष में कंपनी के द्वारा कोई भी कंट्रीब्यूशन करना है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर किसी तरह का कोई भी कंट्रीब्यूशन करना है तो वो हमारा एक तरीके से वो हमारा एक तरीके से तो स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर किसी भी कंपनी के द्वारा कोई एम्प्लॉयर के प्रति कोई कंट्रीब्यूशन करना है वो भी हमारा एक तरीके से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के रूप में कंसिडर किया जाएगा कोई भी सम अगर ड्यू है किसी भी कंपनसेशन के रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अधीन तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के रूप में कंसिडर किया जाएगा कोई भी सम ड्यू है इम्प्लॉय के संबंध में प्रोविडेंट फंड के संबंध में पेंशन के फंड में ग्रेजुएटी के संबंध में कंपनी को कंट्रीब्यूशन करना था और कंपनी ने ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो उस कंडीशन में वो अमाउंट भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के रूप में कंसिडर की जाएगी किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंसिस है इन्वेस्टिगेशन के संबंध में कंपनी के द्वारा कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है कोई अनुसंधान करवाया जाता है और उसके संबंध में कोई एक्सपेंसिस ड्यू है जिसकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है तो वो भी हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के रूप में कंसिडर किया जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बचे हुए जितने भी क्रेडिटर हैं वो सारे के सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माने जाएंगे उसके बाद payment of preferential shareholder preference shareholder unsecured creditor को पेमेंट होने के बाद भी अगर कोई अमाउंट हमारे पास बच जाती है तो वो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट की जाएगी उसको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेड करेंगे उसके बाद आते हैं डिविडेंड की बारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर डिविडेंड किस तरीके से पे किया जाएगा यह कहता है priority as regarding repayment of the capital over the repayment of the equity share capital और priority of the payment of the preference dividend over the payment of equity dividends अगर देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो तरह के प्रेफरेंस होते हैं कि एक तो शेयर होल्डर से पहले उनको पेमेंट मिले और दूसरा जो भी डिविडेंड पे किया जाए वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको पे किया जाए तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ प्रेफरेंस के रूप में देनी है जब कंपनी का समापन होता है तो पेमेंट हमें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको करनी है और किसी तरह का डिविडेंट अगर दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को तो उस कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड पे किया जाएगा उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट की जाएगी उसके बाद आता है payment of the equity shareholder कोई अमाउंट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद हम लिक्विडेटर के पास बचती है तो उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट की जाएगी नेक्स्ट हमारा आता है liquidator financial statement final statement of the account numerical जो क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे यहाँ तक अगर किसी की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में टाइप करके कमेंट कर सकते हो